انا شمش كل حنين انا شمش كل حنين اللي صغير عندي برشا امان يموتوا منهم عشرة باز باش يتولدوا مية انا شمش نقول حنين سيب انا شمش نقول حنين بير كلها تخافس وانا نشوف ثناء خير نتنافس مليح والدنيا ما عنديش فيه Cause I'm living it good نتعلم اللي يفوت غلطنا برشا تالينا رجعت نلقاك مربوط ماهوش كبر ترمي وربي مان السيري كوت راك هذا لازمو كرامي وانا نحب برشا فلوس قوي ومكاسح وباقي في الصح نصبر أكثر من اللي ملهوف عالماضي صنهرة في الميتا كي تخرج تحكي أنا متعاطي قولي عادي عادي ما نجمش نكون لهنا وخاطي عندي في مخي صوتي حابي فاس قال يجيب فلوس تصرف فاس وانا ملي عرفت واني نعاني ما نجمش نكون لهنا وخاتي عندي في مخي صوتي حابي فاسي قال يجيب فلوس تصرف فاسي وانا ملي عرفت واني جاب قدام شوف معاهم انا نحب نشوف العالم تعلم خامم كي تتكلم ما تنساش اللي ذواك مسو فريش فريش قام كيما لاقي شاك في روحي مش بنادم شتر جو شطر انجل عم تشوزني تلزني تشوفني ما يتشافش شدد وتوروتي مخي حافل مودي مش متاع الشغل فابل والبطري ما تطيحش فابل فابل والبطري ما تطيحش فابل انا شمش نكون لهنا وخاطر عندي في مخي صوتي حابي فاس قالي جيب فلوس تصرف فاسي وانا ملي عرفت واني نعاني ما نجمش نكون لهنا وخاتي عندي في مخي صوتي حبي فاسي قالي جيب فلوس تصرف فاسي وانا ملي عرفت واني نعاني Baby, give me your heart